ワン、ツー、スリー、フォー、イ友達としてなら上々暮らしとしては正直ないないだからしい首に目がけてつこうあれ待ってこれ待って言えばそら待って待ってないで今夜スパイバルソージャー集まれ はずっとぼっちの履歴ぶら下げ登場その年でてそれは何というか重な生のシャイなと言わせてやるわいうもねじゃないダイヤお前が砕えてないねしようもないね貴様の便利な道具じゃないねそらせるんじゃ